бай қатынға есі кеткен ессіз бірінші бөлім күрік күрік жөтелген гүлхан орамалын басына қыса тартып шіри бастаған алмаларды ала сөмкесіне сала бастады тастауға қимайды үйдегі балаларына қабығын ашып берсе жеп қояр саудам жақсы болды берекесін берсін деп ойлаған ол бүгінгі түскен табысына жолай дүкеннен азық түлік сатып алуды да ұмытпады подъезі жаңғырта жөтелген гүлхан бесінші қабатқа әрең көтерілді оның дауысы үйде ойнап отырған қос бүлдіршін алмат пен қадишаны да елең еткізді ойыншықтарын тастай салып есікке қарай ұмтылды папа есікті аш мамам келе жатыр тұрсайшы папа деген алты жасар қадиша бүк түсіп жатқан әкесін түртіп өтті екі қолға бір жұмыс таппай сенделген сағи әдетінше өмірден түңіліп жатқан еді қызының мамам келе жатыр деген жарқын даусы еріксіз орнынан тұрғызды балалар сияқты өзі де қуанып кеткені рас қайтсін оңай дейсің бе еркек адамның жұмыссыз үйде жатқаны әйелдің тірлігімен айналысып ас үйде кебеңдеп бала қарап отыруы қай еркекке де оңай тимесі анық ер мен әйелдің орны ауысқан ессіз заман ай осы сөзі сан рет қайталай беретін ол кейінгі кезде қатты жүнжіп те кетті жұмыс іздеп көп сандалды өте көп бірақ бұйырмай тұрғаны гүлхан базардан қа шаршап қайтса да естен күле кіруді әдетке айналдырған көңілі жарым күйеуінің қабағына кірбің салғысы келмейді бүгін де міне екі балапанын бауырына кесек кесек қысып дүкеннен алған тәттілерін ұсынып жатыр сағи шай қойып түсте бұқтырып қойған макаронын жылытты етсіз тек пияз бен томаттың өзіне қуырылған макаронның иісі мұрынды жарып барады Қане, папаларың бүгін қандай тамақ пісірді екен иісі қандай керемет деген гүлхан қолын жуып дастарханға жайғасты макаронда қандай тамақ болушы еді деген сағи көңілсіз үн қатты күйеуінің көңілін баққан әйел бір қасық макаронды аузына салып қандай дәмді тамақ сен негізі тамақты менен жақсы пісіресің деді күлімсіреп сағи әйелінің осы мінезіне дән риза жұмыстан шаршап жүрсе де қабағын бір шытқан емес кешкі тамақ көңілді желінді екі балапан өнерлерін көрсетуге кірісіп кетті бірі ән салып берсе бірі билеп жүр жоқшылық етектен тартып тайдыра берсе де гүлхан өз өмірін базарда сауда жасайтын кей әйелдермен салыстырады шүкіршілік етеді бір бөлмелі болса да басында баспанасы бар ұлы қызы бар қол көтермек былай тұрсын жегімейтін күйеуі бар мейлі жұмыссыз болса да уақытша ғой әлі жұмысқа орналасады екеулеп табыс тапса бұл күндері көрген түсте өте шығар отбасы қамытын қара базарда арқалаған ол өзін осылай жұбатады бірақ соңғы уақытта шаршап жүр күйеуінің алға талпынбайтын жасық мінезіне іштей ренжулі сондықтан болар ер алдындағы түндегі әйелдік міндетінен қашқақтайды ал күні бойы үйде жатып тыныққан сағи түн жамылса қара күшіне мінеді түн ортасы ауғанша мұны жәукемдегісі келеді бүгін де міне балалар ұйықтаған соң әйелін түрте бастады теріс қарап ұйықтап қалған жанның кейпіне енген гүлхан оның қолын қалай қағып жібергенін де байқамай қалды күйеуі күрсініп осы үйдің еркегі мен емес сен болдың ғой сенің айтқаның заң қаласаң мені керек етесің қаламасаң керек етпейсің деді де темекісін балконға шығып шегетін ал қазір ерегісті ме бөлмені көк түтінге орап отыр гүлхан күйеуінің үйреншікті күңкілінен жалыққан қысақ келеді не деп жұбатады не айтады түсінбейді ғой түсінші мені мен сені жақсы көремін отағасы ретінде құрметтеймін бірақ мен шаршап жүрмін күні бойы суық күнде базарда түк тұрып сауда жасау оңай деймісің үйге ұйқыны аңсап келемін жылы көрпеме оранып ұйқыны сағынып сүйретіліп әрең жетемін сенімен махаббат ойын ойнауға менің шамам жоқ деген сөзін талай рет айтқанда күйеуі түсінбейді түсінгісі келмейді бұл мәселеде талай рет әңгіме жарыстырған екеуі үй мен сырттың тірлігін қатар үлгеріп тірлігі тап тұйнақтай болса да күйеудің көксеген көңілін таппаса бәрі бекер екен сағи үйде тамақ пісіріп балаларға қарап отырғаны болмаса қалған шаруаларды гүлханның өзі реттеп жүр тұрмыстың арбасын қара базарда сүйреп қажыған әйел солай ойлап жатыр бөлмені ораған көкті түнен бе бір кезде оның жеген тамақ аузына келіп тірелгендей лоқси бастады сағи терезені аш балконға шығып шекші темекіні деді жай ғана шығып кетші көзіме көрінбесі десейші одан да деп күңк етті күйеу көңілім айнып жатыр түсінші мені ұрыс шығармашы деген гүлхан ары қарай сөйлей алмады орнынан тұрамын дегенше лоқсып ақ төсекке құсып жіберді мұндай жоқ еді не болған өзі гүлханның өзі қорқып кетті сағидың да жаны қалмай жаңағы күйінен тез арыла қойды не болып қалды жаным ау бір жерің ауырып тұр ма еді неге айтпадың деп бәйек бола бастады бірден құбылып бұл түнде гүлханның ұйқысы тыныш болмады таң атқанша төзегін тазалап одан қалса өз күдігімен арпалысып күрсіне берді күдігі алдамапты ол үшінші перзентіне жүкті екен дәрігерге барып тексерілгенде жүкті екені расталды бұл жаңалыққа отағасы қуанғанымен өзі селт ете қоймады екі баламен өздері әрең күндерін көріп жүр үшінші перзенті өмірге келіп, оған да жоқшылықтың зардабын тартқызып қоймас па екен сағи болса жұмыссыз бірақ күйеуі гүлхан маған жөні түзу жұмыс табылғанша сенің орға мен шығайын базарға сауда жасауды білемін ғой сен үйде отыр деді Кеуінің бұл сөзін қуана ғымтады. бірақ ерте қуаныпты сағи базарға шыққан алғашқы күні ақ бет аузы көгеріп келді төбелесіпті Жанда тұрғандармен тіл табыса алмаған қор болған өмірім ай базарда какой то біреулерден таяқ жеп мен көрсетемін оларға дей береді солай кіжінген сағи базардағы сауданы ептей алмады оның жұмыс күні бар жоғы үш күнге созылды бұл мен жұмыс істейтін жер емес екен өңкей шаңқылдаған әйелдермен айтысып олардың күйеулерінен таяқ жеп жер болдым иттермен бірге ит болып қапқым келмеді әйтпесе түгел бәрін жермен жексен етуге шамам жетеді ертеңнен бастап басқа жұмыс іздеймін деп лепірді гүлхан күйеуін осыншалықты бор кемік деп ойламапты көмейіне келіп тығылған көп сөздерді әрең тежеді тілін тістеп мен басқа жұмыс тапқанша сауданы әзірше өзің істей тұрасың ау деп сөз соңында мыңқ мыңқ еткен күйеуін бір жағынан қатты аяды мейлі саған да бұйырып тұрған бір жұмыс бар шығар деп күрсінген ол ала сөмкесін тағы да иығына тартты күндер баяғысынша өтіп жатты сағида әрекет жоқ әйтеуір анда санда жұмыс іздестіріп жатқан әйеліне білдіріп қою үшін бүгін пәленшемен хабарластым түгенше өзі звондайтын болды анау жұмыс онда екен мынау жұмыс мұндай екен деп жалқаулығын ақтап алатын әйелінің көнбіс жайлы мінезіне қанық ол мұны түсінеді ғой бірақ әйелінің өзі түсінгенімен жүктілік жағдайы түсінуге мұрша бермеді бір күні базардың қақ ортасында гүлхан есінен танып құлады жедел жәрдем тез жетіп оны ауруханаға жатқызды сіздің иммунитетіңіз өте төмен түсік тастау қаупі төніп тұр ем алып күтінуіңіз керек деген дәрігерлер оны бақылауға қалды. мен үйде жатып емделе берейінші деген әйелдің сөзін дәрігер шорт кесті Алсағы нестерін істерін білмей дал соншалықты дәрменсіз болар ма ауруханаға жету үшін таксиге жол күрені әрең тапты туысынан қарсы сұрап дәрігер жазып берген дәрілердің тізіміне бір реңі қуарып шарасы халде жатқан әйеліне бір қарап басын қаси берді сыр білгірісі келмейді тағы уайымдама мен дәрілерді жеткіземін өзіңді күт сенің амандығың керек деп қояды сағи әйелсіз күні қараң екенін шындап сезін үй мен аурухананың ортасында шапқылау басталды гүлханға күнделікті керек дәрілерін тамағын жеткізіп тұру керек үйде балалары аш үйге азық алу керек ол қарыз сұрап бауырларын жағалады туыстың туысы да сағидың кім екенін біледі сенбейді ешкім ешкім бұған қарызға ақша бергісі келмейді аз ғана ақша ұстатып ақылдарын үйіп төгіп шығарып салады сағиға келгенде бәрі ақыл айтқыш жұмыс тауып бергіш әйтеуір рас жанашыр бауырлар сүйреді мұны жаншақты қолдау көрсеткен кезінде олар тауып берген жұмысты жарытып істемей таныстардың алдында талай рет ұятқа қалдырған бүгінде келіншегінің ауырып жатқанын еңкілдеп жеткізген сағиды үлкен ағалары әбден ұрысты шамасына қарамай көр намысын бұлдайтынын қайтерсің жасаған жақсылықтарың міндет етіп өлтіретін болдыңдар мені қашан осылай жүреді дейсіңдер деп сызданған ол бауыр үйінің есігін қайта ашпастай болып кетті тісін қайрайды кімге қайрап жатқанын өзі де білмейді үйге келе жатып ол көрші тұратын айнаны кездестіріп қалды айна азық-түлік сататын дүкеннің иесі өзі жесір әйел қыздары тұрмыста түтігіп келе жатқан сағи дүкенші әйелді көріп сасқалақтап қалды дүкеннен де қарыз ғой қарызды сұраса не айтамын деген оймен емен амандасты аласа бойлы толық денелі көздері ойнақшыған әйелдің өзіне жараса сүйкімі де бар сөйлескен адамды бірден баурап алатын қасиетке әзілді әдемі айтады үнемі көңілді жүреді жақсы энергиясы сыртқа шашып айналасын өзіне тартып тұрады болар болмасқа айқайлап күле беретіні де өзіне сондай жарасымды ол сағидан қарызды сұрамады ауруханада жатқан гүлханның жағдайын сұрады да бәсе неге көрінбей қалды десем онда ертеңге тамақ дайындап қояйын күнде көріп жүрген көршіміз ғой жағдайын сұрамасам ятты. ертең менің уақытым тапшы өзім кіріп шығайын десем тамақты өзің апарып бересің де жарай ма өзің немене қатын жоққа сонша әбіржіп кеткенсің сәл былай басыңды көтеріп жүрсейші деген ол сөз соңын әзілге айналдырған болып сықылықтап күліп жіберді күлкісі қандай сүйкімді еді бірінші бөлімнің соңы жалғасы бар